Yes. You don't have a stone or something. Tur jau ir kā nav ko fotografēt. Tā kamēr notiek process, man būtu tāds lūgums tīri personiski raksturēt. Jā? Jā. Lūk, kā jau minēju, nu, kompānija maksā par šādu mērījumu skaitu, lai kompānija pamatīgi. Un es tāpēc cilvēku mūzīmē kontaktus, kur varētu sazināties, aizot izmērīt tādā viedās. Oh, kā viņš krāsina. Jā, saprasīt to darbu samaksu. Un Bitvis ekonomika nu, taču interesanti uzmanīgi. Nu, vērtīgi, nevis nu, nu, interesanti. Ļoti vērtīgi. Tieši tā vērtīgi, jā. Gan jums, gan varbūt arī jūs draugi pazinām. Nu, un tāpēc arī ļoti tas kontakts, jā, tas parasti notiek kā cilvēks, mhm. mēs esam mobilu telefonu, un es pēc tevi pierakstīt telefonu, numuru, vārdu, telefonu, kas nezinu. Un mhm. tas arī parasti ir anonīmi, jā. Tad es sadot tām zvanu cēmas mētēm, kas arī jums zvanīja, un viens palielina tā, nezinu, no kurienes, kas... Jā, jā, jā, jā, jā, jā. Palīdzēsies man, palīdzēsies lūdzu Pēc kaut kādiem kontaktiem, jā. jā. Mhm, arī. Nu, kāds, kādu tādus uh, mērķus, kaut ko, kaut ko, jā? Nu, te pat vietējais rītnieks vai kā? Ir pilnīgi vienalga. Nu, uz Daugavas un Rīgā tas izdaugās, mhm. tā. Rīga rokoši Daugavas. Mhm. Es esmu aizņēmis tagad. Par manējo. Nē, nu, paņem, tu savējo iesāks, es tagad papražēju. Nu, nu. Ko tu redzi? Мне не надо было только тогда машина. Ну, я понял, просто. Смотри, здесь Азия. par alu pārvēršas. <laughs> Kas tik ir numurs? Nu, es taču nevaru, tu neredz, ka es esmu aizņēmu. Nu, bet es taču, es, es taču filmēju, nu. ko sievietes, sievietes nefilmē. Šitas tika numurs. Nu, un šitā ir rūsa, netak? Un tad es kaut kas, kas nav, kas nav caurlēm nāk, tas mums arī. Nu, rūsa ir, jā, protams. Arī rūsa attiec savā skatīties, ja nav nav.

คนนั้นเขาเรียกกระสุนMan visvairāk tikai satiktu kaķis ir pat daudz, jo tur ir dolomīts mm. mums robežos. Nu, redziet, mums mēs apstājās ar to, ka, nu, šit eh, cies, un to cietību rādā kaķis un, un dzels, nu, dzels un nu, kaķi pārbūvā klausot cilvēks, kas pārkārs, ar ko mēs runājam, ja, bet bez ciet, sadzības līmenis, un tādas lietas. Mm. Un ap to kaļķi viņš caur filtru var, vai ne? Uh, nu, visu var. Ūdeni, ja. kādam vispār vajadzētu būt ūdenim, kur jūs gribētu dzert, nu tā, rītīgi, ja. Vai, vai, kas jums liekas pats labākais dzermēts eh, ūdens eh, cilvēkam, ja? kas būtu tas ūdens uh, etalons zem ūdens? Nu, nu avot ūdens saka, saka, kas ir labs. Labs, mums avot ūdens. Mhm. Ja, jau dažādi tie arī ir. Šeit ir tas būtu tieši kontakt, viņš ir tas ir tas savu tev tev avot ūdeni mums ir, ir, ir, ir ir dažādi, jā, konstatētie dabiskie avoti, jā, ir, ir, ir, ir, lūk, Vas, varbūt dzirdējuši kādreiz, kad pat zem ūdens saka, ja, ka ūdens tādā kvalitātē kā no kalna strauta pēksim. Ja, mhm. ja, kad ir kalna strauta. A, tu jau viņš ir gaisa arī pilns, vai ne? Nu, nu jā, redziet, kāpēc, kāpēc, tas, kāpēc tas kalna strauts tiek uzstīts pat zem ūdens ekologu? Ja, kas notiek dabā? Dabā, dabā, ūdens iztāk no zemes. Ja? No viena notiek tās liela deslācijas procesas. Ak, Dievs! Procesās mums um, tas jau šeit ir runāts par tādas emocijas, ko tas mēs esam šeit nomaksīt. Tātad... Varētu domāt, ka kafiju iegādājāmies. Tātad tīrs, nu tātad skaidrs, ka tam ūdeni ir jābūt tīram, kā ir runājumi, viņš nebūs tīrs, ka viņš varēs attīrīt nomisādnes, tieši otrādi piesādnes. Tīrs tātad, jā, strukturēts. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka struktūrās iekšķiedās veicinās organismā, veicina vielu māju imunitāti, paaugstina tā, vai, vai arī vispār cilvēks, cilvēka organisms var uz, izmantot tikai struktūrētu ūdeni. Ja mēs varam parasti, mēs patērējam enerģiju, lai nu, organisms struktūrētu ūdeni. Nu, A kas šitās ir par... par, par, par... Ir anos nu, katauts, jā, dzelt salmīnijas. Lūk, tālāk. Eh, eh, ir vajadzīga. Zemā ūdenī nepieciešama neliela mineralizācija, tātad kārtīgi bakteri ja, ir ieteikuši ideālā gadījumā līdz 40 mg litrā, vai līdz 60 mg. Tāpēc, ka ne jau, ne jau vajag, mēs saņemam tas minerāls no ūdens, šo, ko mēs arī saņemam dabā, bet eh, tas eh, tā mineralizācijas, eh, nelielā mineralizācija kalpo kā mīļa, lai tas ūdens neizskalotu normu vismaz vajadzību. kalu ārā mūsu māju. Eh, tas likto, ka viņi laboja kalciņu. Tas arī, jā. Nu, lūk, un, un, un tātad eh, tas... Ir viena tīra un otrs kā papildināt. Un kāpēc, kāpēc svarīgi, lai, lai būtu uh, eh, savarmā neapsība? Kāpēc kā? Kāpēc kā? Tāpēc, kā? Eh, mēs parasti tādām produktus, kuriem ir, eh, nu, kas daudz kāldurēts, jo darām šādas sezeriņas, krāmēnes, pudeļūdens, visādas pudeļūdens un tā. Un tas, tas, ko es slāpīju dotnes, un mums kādā vidē veidojās viss šīs te, eh, nu, šie procesi, algolādijas un tādas lietas, ja. Lūk, un tāpēc doktori vienā balsīs saka, ēdiet to, kas dod sārmaņu, dzeriet to, kas dod sārmaņu. Jā lūk, jā, un, un lūk, šis te kalns trauks eh, ar sārmanu reakciju veido arī zem sārmanu vidu organismu, tas kalorijas, to onkoloģiju veidošanos un tam līdzīgi. Rekur skatāmies, šī ir tāds dzeltens, eh, redzam, šā, jā, tie būtu tie labi minerāli savā kalcijas, magnīts, nātīgs, jods, tas ir eh, ūdenim, kas mums būtu vajadzīgs. Ja? Tas būtu tas, tas, tas labais, tas zeltenais. Ja? Tas ir tas labais. Bet šitas, redzat, jā, šitais te, kas ir augšā, jā, planšājās, nu, to par lamanu nosaukt ir grūti. Jā, tas mums ir vajadzīgs, diezvēl. Jā. Jā. Tātad šitie tevi apakšējie, tie, tie ir tā labi, jā? Ja? Nu, tas, tas dzeltenais tonis, jā, jā. tie ir labi minēti, bet eh, tas, tas, kas mums ir eh, augšā, jā. Ja? Redzēju, ka daudz jau arī nevar. Tieši, tieši tā, jā. Tieši tā. Nē, nu salīdzinot ar to pārējo. Ar to pārējo, jā, nu redzēt, mums jau arī parāda, jā, cik tad ir 140, 140 miljonu litru, jā, tātad tas ir tas neapmierinošais, jā, tas ir daudz. Jā, nu šī tāda, nu pilnīgi šausmas, pilnīgi. Nu jā, bet te jau arī ir veca māja un diezgan briesmīgi. Bet nu nav jau no tām vecākajām, ir jau daudz vecākas Rīgā. Un tad viņš lielā mērā viņš viņu silda to ūdeni. Ko tās diodas dara? Eh, redzat, eh, tur notiek eh, elektronu. Kas ir elektrība? Tur plūst elektrība. Elektrība tātad ir elektronu plūsma, ja? lūk, nu, šīs te ilgspējības rezultātā notiek šis te process. Viņš ir daudz skarbāks nekā mēs viņu, teiksim, teikanā sildījām. Mhm. Mm. Teikanā mēs vienkārši viņu sildām, un arī jau, arī jau notiek, ja, tātad eh, vārīšanās laikā, kas notiek. Nu, labais process tas, kad um, nogalinās eh, bak, nu, organika, baktērijas, nu, virusnātājiem, tam līdzīgi. Sliktais tas, ka uh, aizvietojams kāpļukus, jau notiek ķīmiskas reakcijas, teikām, kārtojas, tad, tad kaut kas līdzīgs silpnīzai, ja tikai viņš ir daudz maigāks. Un tā, un arī šis lakonības būs, nu, nezis mīrs, jā, iet mīrs ūdens, nu, nu, nu, un jau viņi vairāk vārdi, pat viņš slikāks paliek. Nu, jā. Palielam, es domāju, ka šī arī pīrīksies mums. Nu, jā. Salvēs, nu, to pašu nedot izklausēju, tas ir tāds dzīves ūdens. Mm, nu, tad, kas eh, notiek, mainot, mainoties agregāt stāvokli, ja? Eh, mainās arī, arī tad ūdens iegūst struktūru. Tātad sasalstot, sasalstot ūdens iegūst savu struktūru, ja tā kā te žurnālā mēs redzējām, tajās bildēs. Tas ir tas labais struktūra, viņš iegūst, bet, bet tīrāks viņš daudz nepaliek. Ne? Nu? Tīrāks viņš daudz nepaliek. No, nu, mhm. no, nu, tagad, redz, viens šitās mums ir no, no, no kodeļūdens, no, no krāna, ja zem spiedienu mēs dabūjām tādu bezstruktūru. Mm. Nu, tagad avot ūdenīs mums ir struktūrās, bet jau avot parāpēc un netiek pārsvarā. Un, nu. un šitie mums ir tie varianti, ko nu, mēs nu, varētu nu, jā, nu, darīt, mēs, ja? Nu, redzat, to cilvēki, to cilvēki dara, jā, bet mm. vai pa mm. lielam, vai tie varianti mūs apmierina, ja, tātad vārīšana. Vārīšanās laikā jau runājam, ja, tātad kas notiek pozitīvais tas, ka tikai tās eh, baktērijas slimība nu, ierosinātājs mēs nogalinām. Mm. Tā pārējais, jā, viss tam ir tās tīrākas slimības liela nepaliek. Jā. Eh, Visādi tādas lietiņas, eh, filtra krūzes, krānu uzgājas, kaut kādi ogļu filtra, akvaforiņi. Nu, viņi maz efektīvi, ja mēs viņus saucam par psiholoģisko attīrīšanu pa jaunu. Nu, nu, nu, īstenībā jā, tā ir vairāk psiholoģija. Nu, tieši tā, jā. Tā, tā ir palīdzība. Nu, ko, kas tad ir tas, kas kaut ko dara? Nu, Ko jūs piedāvājat? Nu, mēs neko nepiedāvājam, piedāvājam maksimāli. Nebereiz, tā ir tā, tā tad mēs skatāmies uz, uz, uz tiem rezultātiem, uz tiem cipariem, uz tām glāzēm, kas mums apmierina. Šī tas ir jūs? Nē, nē, tas, tas ir, tas ir viens, viens no, viens no, viens no. Tā tad, nu, tā ir tā. Biokeramiskais rezonators. Tā ir tāds eh, jautājums, ja? vai tas, ko mēs redzam, tas mūs apmierina. Tas mūs apmierina, vai ne? Nu, nē, nē. Nu, tā tad, tā tad ir divas iespējas. Jā, pirmā to visu liek ārā, aizmirst, ko runājam, ko, ko dzirdējam, dzīvot kā dzīvojuši, dzert, ko dzēruši un gaidīt tādu rezultātu. Otrs ir tomēr skatīties, kaut ko, kaut ko mēģināt, risināt, uzlabot. Jā. Tā, kur jūs izvēlētos un kāpēc? Diktumā. Nu, protams, ka mēs izvēlamies visu to labāko variantu. Visu un te nu ir mūsu variantu. zilie filtri. <laughs> jā, tā tiešām ir iespēja. Jā. Tā tiešām ir iespēja, ka kā mājas apstākļos ekonomiski un ērti iegūt augstākās kvalitātes ūdeni. Ogu no kokas rieksta čauva. Jā, jā, tā kā mēs, tā kā mēs mājam tādā mhm. kvalitātē, kā no kalna strauta tek, ja? Mm -hmm. Nu, tā ir tā. Tā ir tā iespēja. Mm -hmm. Un kā jūs viņu dabūsiet pilnu gaisu? Gaisu, <laughs> gaisu. Nu kā gaisu. viņš mums no kalna noticēs? Nu, labi, tad es jums izstāstīšu, jā, izstāstīšu, kā tas ir. Bet, bet, eh, bet jums tiešām tā, tā interesi Nu, bet, protams. Nu. Nezinu, nu. un parasti tā, ka eh, pirms, pirms es sāku stāstīt par sistēmu, es vienmēr saku tā, ka, eh, kad ir, tā teikt, parastie filtri, jā, visi, nu, tie, kas, kas ir veidot uz klasiskās filtrācijas principu, kas vienkārši cits labāk, cits sliktāk attīra ūdeni un nofiltrē unikāla sistēma, kurā nav analoga. Kāpēc? Tāpēc, kad viens no tiem parastiem filtriem, nu, kas mums ir eh, visādi krauzers, lamnieks, nu, geizers. Paskatījums, nu, kas ir bija rakstīt, ka dabūtēm nu, apmēram. Tātad viņi nespēja dot tādas kvalitātes ūdeni, tātad uh, dzīvo ūdeni, tā kā, kā blūfiltrs. Ja? Lūk, un, un, un, un tāda ir sastāvā sistēma. Sistēma sastāv no diviem kārtīšu bloku. Tātad, pirmkārt, eh, tā ir tāds, tāds kopskats aizņem viņa tik lielu laukumu, kā šitais te plakātiņš. 40 cm x 30 x 12. Ar tādu aprēķinu, lai viņi varētu uzstādīt jebkurā virtuvē zem, mm -hmm. kuras mhm. izlietas. Ja? Yeah. Lūk sastāv no diviem kārtīšu blokiem, apakšējais un augšējais. Apakšējais bloks veids to ūdens attīrošo filtrējošo funkciju. Priekšē polipropilēna kārtīša, mehāniska attīrīšana, un tas paņēma visu rūpju, jau visas smiltas, rūsas, duviņas, duviņas, nocukot visu rūpju. Tālāk mums ir ķīmiska attīrīšana, ja parastajos eh, filtros ir Eh, vienkārši eh, ogas pulveris, tad šeit ir speciāla aktivētā granulētā oga, kuras absorpcijas spēja daudz kā lielāk nekā parastiem piltiem. Un tas tad paņem eh, nost visus, visus klorīdus, ko pievieno attīrīšanas sistēmā, visus smagos metālus, mm visas um, nu, sadzīves ķīmijas, pesticīdas, visas garšas smakas. Dievi, tas jāmaina. Nu, tiksimies tam līdzam. Jā. Tālāk mums ir kombinētais kārtiņš puses, puses mehāniskās ķīmijas, kaut tikai mazāku caurlaidumu, un tad ir sistēmas siecīt molekulārais kārtiņš. Priekšā ir membrāna, kas laiž savu tikai e, ūdens molekulu, pārējais aiziet atpakaļ kanalizācijā. Tad ir uzkrāšanas rezervārs, tur vienmēr ir attīrīta ūdens rezerva 7-8 litri. Jums ir tagadies vai šī dzīvoklī vai, vai, vai stabilā, nu, kad ir avārija, no nu, krāna netek nekas ārā. Jā. Ir tā, nu, ko tu jūs darīt? Uz veikalu projām, jā, vai uz mm -hmm. Nu, jā. Pēc, un, ja tā gadās, tad eh, jums nav jāuztraucās, jā, jums ir ūdens. Bija ceramais ūdens, jā. jā. Nu, lūk, tā tad, tā tad, tā. Un pa lielam šī vietā beidzās, jā, tie saucamie parastie filtri, mm. jā, kur, kurus jau mēs eh, tā kā minējām. Um, tātad, kas vienkārši labāko sliktākā tīra ūdeni, un, un cenām tu arī ir eh, iespējīgi, eh, sākot no kaut kāda no 150 eiro kaut kāds ķīniešu brīnums varbūt maksā mm. līdz pat 1500 jā, mm. centrs kaut ko tādu šveiciešu eh, sistēmu, jā, šobrīd vēl 1000 eiro maksā. Jā. Mm. Lūk, Tātad šeit, šeit beidzās e, tie, tie tieši ar buļbuļs turpinās ar savu, savām iespējām, savu unikalitāti. Ūdens aiziet uz augšu kārtiņu bloku, sākās ūdens bagātināšana. Šeit tā pirmais ir e, kārtiņš, kurā ir aktīvi ūdeno kokus. Ko viņš dara? Viņš e, mīkstina, nu, piedod ūdeni patīkam garšiņu. Mm -hmm. un, un vēl viņš aiztur toksiskās gāzes, kas ūdeni pazemes ūdeņos nu nu ir viena eh, toksiska gāze radons. Viņa nelielā no, koncentrācijā, no, bet viņa ir. Viņa tiek cauri visiem klāģiem, arī molekulāriem, nu. jo gāzes molekula vēl sīkāk prūdens molekula, bet šeit viņa tiek absorbēta, stop tālāk pa metiem. Ja? Otra, otra toksiskā gāzes dioksīns, tā veidojas pašās sistēmās, kad klors e, reaģē ar aktīvu ogu. Arī dioksīns tiek izsapts cauri, bet šeit viņš tiek absorbēts. Tālāk mums ir eh, kātiņš, kurā ir dabīgie minerāli no, nu, no alpiem. Ja? nevis kaut kāds ķīmisks pūlis, bet tiešām sasmalcināt dūmu un, un ūdeni nejauc ar šim kalciju. Viņš dabū savu mineralizāciju. Ja? Tātad dabū kalciju, magniju, kalciju, natriju uh, tādā koncentrācijā, kā, uh, nu, kas vajadzīgs mums, lai tā nebūtu par daudz, lai nebūtu sastos. Sasmalcināti, kas jūs teicāt? To, nu, nu, nu, kā, nu, kā lieži, kā nu mhm, minerāli. Ja? Mm -hmm. Un kur dzīvo cilvēku visilgāko dzīvi un visveselīgāko? Kalnus, tieši tā. Mm -hmm. Nu, tie ir skaisti, tie ir sūdens. Tālāk mums ir bioķemiskais, ir lineārais kātiņš. Tur iekšā ir tās turnelīna lobītas. Droši vien būsiet par turnelīnu dzirdējuši. Ja? Tas tās uzdārkot mums ir. Mhm. Mm uh, ja, un kas notiek, ejot cauri tam kātiņam? Notiek tas pats, kas ūdens sasalstot. Un šī būs sava struktūra. Ja, tā kā molekula kļūst tāda skaista, mēs redzējām, tur iepriekš žurnālā skatījāmies. Um, un par struktūrētu ūdeni jau arī runājām, ko viņš labi dara. Ja, tā ir viela mhm. maiņa un tā un tā. Uh, tālāk mums ir grāmatā kārtuča. Tas ir viens no jaunākajiem zinātnes atklājumiem. Mēs uh, esam dzirdējuši, ka, uh, ka uh, ūdenim piemīt atmiņa, ūdens ir informācijas nesējs, ne? mm. un, un, un varam tikai iedomāties, kāda viņš informācija ir atnesis par šām sarūcējušām caurulēm atnākot līdz mūsu krānam. Lūk, austriešu zinātnes grandieris ir, ir atklājis veidu, uh, kā nodzēs šo e, ūdens negatīvu informāciju. Un šo atklājumu, šo patentu nokļūs Bluefilters, un tādēļ nevienai citai e, e, kompānijai nebūs nekad Grander kārtiņš, nebūs dzīvais ūdens, kā vienīgi Bluefilteram. Mhm. Ja? Nu tad kopā tad skatījumiem tad tāda Granders, biokermiskais mineralizators un kaut kas tad veido šo te īksnāto, bagātināto, mineralizēto, struktūrēto dzīvu ūdeni. Ja? Ar visām tām vērtīgām īpašībām, kas, kas mums dod veselību un, un, tā. Eh, beigās mums ir um, eh, maisītājs no nu, krāniņš ar diviem ventīļiem. Kāpēc divi ventīļi? Andi, kā jūs liekas, kā jums liekas? Jūs tehniski simulēs droši vien uzreiz pateiksiet. Divi ventīļi. Nezinu, tehnoloģiski to tā nepazīst. Uzreiz. Es eh, parasti saku tā, ja, kad, kad viens ir sieviešu, otrs ir <laughs> <laughs> nu. vīriešu grādi. Tad par, par, par to sieviešu, tad tur nāk ārā pilnībā attīrītais ūdens, bet bez mineralizācijas. Jo to mēs izmantojam ēdienu gatavošanā. Vāram mm -hmm. zupas, putras, eh, kartupeļus, gaļu, nu, makaronis, teju, kafiju varam. Melnotēju dzeru droši vien, varat melnotēju, ja? Nē. Nē? Nu, Mums ir lauku tējas, jā. Aha. Nu jā, bet eh, nu, varbūt, ja šādi, tad nu, sevišķi tas nonotē ir raksturīgs. Eh, ja melnā te sāk dzist, atzist, nu kas tur veidojās? Tā tā klēvīt, jā. klēvīt, jā. Mhm. Ja baltā tasītē, tad tasīt paliek netīra, tā grūti mhm. atmaskāt, ne? Nu, mhm. eh, kas tur vainīgs? Te ir vainīgi, jā? Ja? Jā, tieši tā, ūdens, ūdens, jā. Ja mēs no tīra ūdens uztaisām to pašu melno tēju, tad tur neko kādas plēvītas neveidojas, eh, tas ir paliek tīra, un, un melnā tēja nevis melna, bet dzintrēna, dzintrēna garš pavisam savādāk. Vispār visi, visi produkti garšo pavisam savādāk. Mēs uztaisīsim arī vienu tādu testiņu, viņš ir melnā. Mhm. Eh, lūk, Jā, vēl lejam gudekli iekšā, ja to attīrīt ūdeni nepaliek ne kaut kādu tur dzeltenie pleķis, baltā krakot plēc, varam liet mierīgi akumulatorā, ne? Tā, tas ir par to sieviešu krānu. A, pa vīriešu krānu tur mums nāk ārā tātad attīrītais un jau mīkstinātais, mineralizētais, struktūrētais mm. dzīvais ūdens, jā, tā mm. visām lieliskajām īpašībām, tas ir domāts priekš landīm, jā, Beidzot, tev būs laba <laughs> dzīviņa. un arī dita. <laughs> jā, jā. Nu, lūk, tāda ir iespēja, tāda ir sistēma. Vēl par sistēmu, jā, tātad vārds kvalitāte. Garantija sistēmā ir 5 gadi. Citi ražotāji iedod gadu, varbūt 2 vācijas. Mm -hmm. Bet uh, servis, eh, kas ir bez maksas, tas ir 50 gadi. Mm -hmm. Tas nozīmē, ka cilvēks uz, uz, uz tādu sistēmu un var nedomāt, ka tur kaut kas jāmaina. To domā dars, dars ēta servis. Uh, lūk, un, un tā tad apkalpošana bez maksas jāmaksā tikai par pašiem kādriem, tā kā pienāca laiks viņus mainīt. Mm. Maina viņus pēc uh, ūdens patēriņa. Mm -hmm. Resursu apakšējiem blokam ir 11 tūkstoši līdz 6 mēneši augšējām ir 12, eh, 20 tūkstoši, jā, ja 20 kubi, ja, ja 12 mēneši palielā. Lūk tā, tāda ir tā iespēja. Mm. Un, un cik tas prieks maksā? Tā kā es domāju. Nu, lēti tas nav. Mm, tā, es ceru. Jūs bieži esat redzējis labas lietas, kas lēti maksā. Nē. No. Nu, vienīgi, vienīgi es esmu ļoti pavēlti strādājoši, ļoti vērtīgs pakalpojums sniedzoši. Latviešu biedrības vadītāji. ir gadījies palaist un nopirkt labu stēcību. Nu, jā, ne, jau nu, neveikalā. Nē, standartā. Tā. Nu, lūk, nākšu palīgā. Lūk, ceters, jā, kas, kas, kas joprojām šobrīd maksā pusotru tūkstot eiro, jā, lūk, ir tikai pēc būtības pusi no blue filtra. Mm -hmm. nu, cik tad blue filtram vajadzētu maksāt? Nu, nu, tā tad trīs. Nu. Paldies, <laughs> nu, Pareizi atbildējām, jā. Bet, eh, bet nav pareizi. Kurš tad vairāk? <laughs> ok, labi, labi, izstāstīšu. Man, nu, cik tagad mēs varam te likt punktu. Mm -hmm. Dēkšu tā, ka